يا إخوان المشغول لا يشغل وهالكاسة اللي ملانة مي ما عاد تتعبى غير المي هلا إذا بجيب زيت بصبه هون بينكب لبرا بضل المي معباية بس الكاسة الفاضية بنحط فيها شو ما بدك يلي قلبه موصول بالله عز وجل بصير لا يرى إلا بالله ولا يسمع إلا بالله ولا يبطش إلا بالله ولا يمشي إلا بالله هذا معنى حديث الأولياء لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ما بيسمع ما بيسمع غيبة يعني بتجي بتقول له غيبة بيقول لك شو هي الغيبة؟ غيبة أخي هذول الناس اللي بيحكوا مع بعضهم وبيحكوا على بعضهم بغيابهم بيقول لك والله بعمري ما سمعت واحد عم يغتال بعمرك شو مالك عايش معنا؟ عايش معنا هو بس أذنه تسمع بالله لذلك هو أصلا إذا في مجلس غيبة ما بيروح وما في عنده أصحاب من هذه الشاكلة وإذا كان موجود وسمع شيئا ما بيقدر بينسحب فورا وربما آلمته أذنه والله يا أخوان أنا أعرف شبابا إذا نظر إلى حرام آلمه قلبه ألم مو هيك يعني معنوي ألم حقيقي شلون مريض القلب اللي يعني بيجعوا قلبه بيضغط هيك عليه صدره هيك ألمه قلبه ليش أخي ألم قلبك نظر إلى حرام بيجعوا قلبه بيجعوا وجع مضبوط